y Beñadi mm, Bejang, Alicia da clases de mandinga para aprender a decir lo básico en un viaje que inicia en el Maresma conociendo a alguien muy especial, Baala. Sansamba es la segunda colaboración entre Isabel Frank y Susana Martín, autoras de referencia, pese que el contenido de sus cómics no se centra en la vida LGTB, sino en lo que acontece en la vida de una lesbiana que transita por mundos diversos. Sansamba es el nombre de un pueblo de Senegal, el lugar de nacimiento de Baala, un senegalés que un buen día llama a la puerta de Alicia y se ofrece como jardinero. A partir de ese momento, dos mundos muy diferentes se encuentran y se inicia la aventura vital. Bueno, va a representar eh, la primera topada cultural, porque mm, para mí también va, a representar una mica, está en una de una cierta falsedad, no? perquè jo sempre he estat molt desarmaritzada, que es diu, <laughs> molt fora de l'armari, i de sobte la gent es ficava amb mi perquè deien que, que amb el meu jardiner senegalès estava dins de l'armari. Fins que en un moment determinat em va fer una pregunta concreta sobre dues amigues que estaven casades. I em va preguntar, són amigues? I jo vaig pensar, bueno, doncs aquí, aquí la tenim, no? I doncs pues no, estan casades. I bueno, això va representar tota una discussió bastant bastante impactante, no? todo, Pero lo primero que em va preguntar va ser «Puc <laughs> Esta es una de las conversaciones que el libro recoge, entre otras vivencias de la autora que quedan plasmadas en su alter ego. Vivencias y convivencia que marcaron a él y la protagonista. El choque cultural les llevó al respeto y a la estima, la comprensión mutua y la solidaridad. Eso ha cambiado, yo creo que ya un respeto mutuo, un no comment però eh, jo crec que ell és, eh, és absolutament conscient de que, perquè jo fins i tot he anat a casa seva amb la meva parella, sense dir-li clarament que és la meva parella, però, vamos, blanco i en botella, vull dir que és, eh, és com bastant clar. I, i no, o sigui, sense entrar en especificar en el tema, la cosa està bastant acceptada. Los derechos humanos de las personas LGTB son parte de la relación, pero también el Senegal, de África y de la vida cotidiana de sus gentes, que son una cuestión que forman parte de la experiencia convivida y de la amistad forjada. El tema de drets humans se resolt segons crec, eh, potser és molt utòpic, però, però d'una altra manera, en concret, amb el tema de la, de la immigració, jo crec que els països que han sigut colonitzadors tenen un cert deute amb els països colonitzats, no? perquè bé que van, van rebre tota, tots els avantatges i van explotar tot el que van poder aquests països i després allà te les compongues. Ara hi ha nous colonitzadors com la Xina, per exemple, no? que també apareixen al llibre bastant <laughs> retratadeta i, bueno, i fan aquest, aquest, aquesta mena de coses que també com a drets humans hauria molt a parlar, no? És dir, jo et faig una infraestructura a canvi d'agafar totes les matèries primeres que tu em puguis donar, és a dir, d'explotar el teu continent, i després aquesta infraestructura te la deixo sense manteniment, sense res, quan sé positivament que tu no podràs fer aquest manteniment. San Samba relata una pequeña gran història, un descobriment mutuo, una amistat i un destino compartido una relación que también tiene una doble partida con la colaboración de la ilustradora Susana Martín, que dibuja la experiencia de la que ella és observadora. Jo faig l'adaptació gràfica, més que ilustra, que ja s'hauria de fer un matís, no? Llavors, eh, perquè jo estic, no estic il·lustrant un relat, sinó els dos capítols del, del que són del, quan de viatge sí, sí però la resta jo faig l'adaptació gràfica que és també doncs, pausar, no? ella em, em dona com m'explica la història, amb el guió i tot això, però jo estic pausant i posant el ritme i també fins i tot omplo espais que, que potser ella no, no havia pensat no? per, per fer tota la narració. Que jo també me la puc fer meva la història perquè jo també estic m'estic implicant amb la narració. I fins i tot també mm, Ah, jo també utilitzo com a, com a vehicle, <laughs> en el meu cas seria el, el bala, el personatge també m'hi fico, perquè evidentment l'Alícia ja, ja té una personalitat molt marcada, no? que és, que és eh, la, Isabel. És el ego meu, sí. Però el Bala mm, és el que jo utilitzo una mica com a vehicle, no? com, com deia Plató, <laughs> utilitzo el, el seu cos com a vehicle per la meva ànima. Sansamba narra una amistat i consolida una col·laboració professional, nos acerca a un mundo conocido y al mismo tiempo lejano, y nos muestra las barreras de las incomprensiones y la discriminación, pero también el respeto y el diálogo.